Neste curso 2021-2022 o IES A Cachada celebrou a súa primeira semana das letras, con actos para todo o alumnado, de lunes 9 a venres 13 de maio. As letras adicáronse a Florencio Delgado Burriarán, poeta e abogado valdorrés, nacido no 1903. O primeiro día, o alumnado de cuarto fixo un roteiro sobre memoria histórica en Boiro, en canto que o homenaxeado sofriu en primeira persoa as dramáticas consecuencias da Guerra Civil e da ditadura franquista, vendose forzado a marchar ao exilio para evitar a represión. As etapas e efectos históricos nos que nos centramos para esta actividade foron a Segunda República, así como a violencia, represión e exilio derivados do golpe de Estado de 36 e da Guerra Civil, e continuados durante a ditadura, conectando estes aspectos coa propia historia de Boiro. Fixemos tres paradas, a primeira na Praza de Galicia, a segunda no Concello Bello, a carón da Rotonda de Cima de Vila e unha terceira na Rotonda de Triñáns, lugares onde se atopan memoriais os membros da Corporación Municipal de 1936 e a outros veciños represaliados. Quixemos contribuir con esta actividade a recuperar e difundir a memoria histórica de Galicia, coñecer o sufrimento das persoas durante a guerra e a posguerra e suliñar a importancia de lembrar as vítimas, durante tanto tempo esquecidas, martes 10 de maio adicamos á historia das nosas letras. O alumnado de terceiro fixo unha excursión a Ponteceso e arredores, onde coñecimos os lugares emblemáticos da ruta pondaliana, Mércores foi o día das letras e a música, e os protas foron os de primeiro da ESO. Houve diferentes xogos, como a mariola africana, a mariola dos pés quentes, o tres en raya por equipos, a cadeira musical, o pano e o lambonciño. Todo o mundo, ademais, pudo participar nun obradeiro de regueifa conducido por Lupe Blanco, no que compuxemos moitas coplas. O xoves adicamos o día ás letras nas redes sociais e trouxemos a Casa da Cultura a Malva, unha tiktoker con moitos seguidores nas redes. Malva falounos de como ela pasou de falar castelán a converterse nunha firme defensora do galego. Contou os cambios que viví cando marchou a estudar a carreira universitaria a Holanda e Irlanda. Coñecimos youtubers, tiktokers e influencers galegos. Xogamos a imaginar un boiro que fose escenario dunha serie de televisión, como ocorre no caso da serie norueguesa Scam. Falounos de glotofaxia e prexuizos lingüísticos, de conciencia cultural e de diversidade. Neste sentido, houbo xente que non foi respectuosa, e abrise un debate que demostra que ainda existen moitas barreiras que tirar. Houve palabras duras, pero o aplauso máis grande foi para quen falou desde o respecto e a tolerancia. O Benres celebramos por quinto ano a Feira Stargal, ese evento polo que este ano nos deron o segundo premio Innovagal de compromiso coa innovación educativa por Stargal. A feira durou toda a maña e os actos foron guiados polo equipo monitor, un grupo de 50 alumnos e alumnas que se portaron como campións. Houbo probas nas aulas e unha xincana polo centro. Nas aulas xogamos o seguinte. Rosco Pasa a Pasapalabra en Scratch sobre a vida de Florencio Delgado Gurregán. Colaxe iluzoísta. Unha proposta plástica na que todo o alumnado fixe unha colaxe sobre un poema escollido de Florencio. Cachavisión. Mostra as pezas audiovisuais feitas durante o curso. Vimos videopoemas, animacións e unha cortametraxe baseada na obra Galicia, do galego Carlos Velo, figura clave na historia do cine en México e gran amigo de Florencio Delgado. Palabras bellas para tempos novos. Competición de palabras en esquecemento e de microtoponimia aproveitando a páxina oficial Galicia Nomeada. Orgomófilo Videoxogo RPG elaborado polo alumnado baseándose nas aventuras durante a Guerra Civil de Florencio Delgado Gurriarán. Na Xincana houve varios xogos, polo Flo unha divertida mostra de hologramas con animacións feitas polo alumnado. Ven colocados, un videojuego de Scratch sobre la colocación de pronombres con una batalla final con la que despedimos a tomatazos o nuestros presidente por no saber colocar los pronombres. Sopa versos, sopa de letras relativa a obras de Florencia. lingüismo, juegos para entender que la tecnología puede ayudar a preservar las lenguas. Menta, a través de inteligencia artificial. programámosla con Makeblock. También aprendemos algo sobre su fonía, que un mapa mundi interactivo vía Makey Makey, a Línea de tiempo Un timeline de competición sobre a vida de Florencio. Bot, un xogo de preguntas e programación sobre os lugares da vida de Florencio. Uxámolo con co Para rematar os actos, gozamos un ano máis dun pequeno concerto dirixido polo noso lector irlandés, Denis O'Toole.